чимээгүй сар орчлон хорвоог харанхуй нүмерч одод бүхэн чамайг минь тойрно оч цацруулан гэлэлзэн анавчхад онцолж сар надад дурллаа нарны туяа над дээр тусгал навчсыг дурсаж чамайгаа саналаа налгаар намар нэгэнт туслаа нэргүй саран надаас холдлоо хайрын тэнгэрт одод түглээ харанхуй үчирч чамайгаа хайлаа хайлган цас нэгэнт хайллаа хавирган сар дүнхийн хоцорлоо холоос ирэх усны шувууд хонгор амраг чамайг минь авчирлаа хаврын саранд хүслээ шивнэхэд хайртай чи минь наддаа ирлээ шинхэн хайрын баланд мансуурч шүнжин чамтайгаа жаргаж хонлоо шунан дурлсан Чимээгүй сар тэрэлхэд шижир хээтэй шүлгийн мөр болж нэг л оршихсон. Mongolia's Clubhouse өрөөний жирэмийн сүлжээ өрөө 2022 оны 2 дугаар сарын 21